يا نفهم وريحة الزيت زحل يا نفهم ريحة الزيت زحدني ضربت البرة تمزيني مكواتين ربط البرة تمزيني ميكواتاي نكاد الحمى يحرقه لي نسير فان نكاد الحمى يحرقه لي نسير فان يا انا غير صفر حنزون دي غدا غير صفر اليتيم لا غيص فرح نزندق غدا غيص فرح اليتيم أزوزات غلايقة كله غير المال يخوريه باليانيق يخفن سق الخطر أصول يرسم دي الجيب بنسارت ميسوكو وريا في البراد ورتيكي وتاي أبارين يار نغلب لخمسات نتفال مقارس قاني نتاسي نتسي الأويس وراسيت مون الغرب نسرت نتيلوح وراسيت مون الغرب نسرت نتيلوح وكان يفتوق تفردي غي كنا نفاو وراسولي ستايختوكا كرايو فايشيت غاسولي استيختو غاكرا يوفايشيت القنعة لين البرك تاسول لين كدا ما فدي صحل ربي الخير نسينا كرت كدا ما فدي صحل ربي الخير نسينا كرت اصولي رجون داروين لي السكينين مكليدي من سادا كاني كانيميك هو يا تسانو هو يا يمانو الغربة تقيتو الغربة تقيتا سبت عمامة تقيتي سبع عمرانة تقيتا سبت زميتة تقيتي سبت قديرة خميتا وحين الغربة تقيتا سبت فراوتة تقيتا Nazareth. بيتا ومالك نزوري غريبي حزوري لي غزوري شايلا حزوري يا لي غزوري لي غزوري